मैं एक बार फिर दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल योगालय में आशा करता हूँ आप स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राह्मी प्राणायाम के बारे में और जो कुछ टॉपिक्स हैं जो हम कवर अप करने वाले हैं इस वीडियो में वो कुछ इस तरीके से फर्स्ट टॉपिक ब्राह्मी प्राणायाम के बारे में जानकारी information about Brahmi pranayama second Brahmi pranayama करने से हमें क्या क्या लाभ मिलेंगे so benefits of Brahmi pranayama third Bhramari pranayama करने का सही तरीका क्या है correct way to do Bhramari pranayama fourth Bhramari pranayama करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए precautions while doing Bhramari pranayama तो ये चार टॉपिक है इन्हें हम कवर अप करेंगे अगर आपको वीडियो पूरा नहीं देखना है तो इन्हीं चार टॉपिक का मैं टाइम लैब्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा टॉपिक के नाम के साथ तो जैसे ही आप उन टाइम लैब्स पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप उन टॉपिक पे पहुंच जाएंगे तो इससे क्या होगा कि आपको कंप्लीट वीडियो नहीं देखना पड़ेगा और आपको जो नॉलेज चाहिए जिस चीज़ के बारे में आप ये वीडियो देख रहे हैं आपको उसकी नॉलेज मिल जाएगी तो चलिए आइए स्टार्ट कर अब बात करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन अबाउट ब्राह्मरी प्राणायाम ब्राह्मरी प्राणायाम के बारे में जानकारी ब्राह्मरी प्राणायाम को हम इंग्लिश में बी साउंड भी कहते हैं और हमिंग भी कहते हैं इसे बी साउंड क्यों कहते हैं जब भी हम ब्राह्मरी प्राणायाम करते हैं तो हम एक तरह का साउंड क्रिएट प्रोड्यूस करते हैं अपने माउथ से जो सेम टू सेम एक बी की तरह एक मधुमक्खी की तरह होता है जब एक मधुमक्खी उड़ रही होती है तो उड़ने से उसके पंखों की जो स्पीड होती है वो बहुत तेज होती है और एक उससे एक साउंड प्रोड्यूस होता है जो साउंड हम कह सकते हैं कि जब हम ब्राह्मरी करते हैं तो उस तरह का साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं तो इसलिए इसे बी साउंड भी कहा जाता है अब ये साउंड जनरेट और प्रोड्यूस करने से हमें बेनिफिट क्या मिलता है इसके बारे में हम बात करेंगे अपने सेकंड टॉपिक में चलिए तो अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक के बारे में बेनिफिट अबाउट ब्राह्मी प्राणायाम ब्राह्मी प्राणायाम करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं ब्राह्मी प्राणायाम जब हम करते हैं तो एक तरह की आप कह सकते हैं कि वाइब्रेशन जो होता है वो पूरे फेस पे होता है और जो वाइब्रेशन धीरे धीरे आपके माइंड तक जाता है अब माइंड पे जब वो वाइब्रेशन जाता है तो वहाँ पर आपके मसाज होता है मसाज होने से क्या होता है कि वहाँ की आपकी जो नसें जिसे हम वेंस कहते हैं अब जो वहाँ के सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट होना स्टार्ट करते हैं वहीं पर हमारा एक पीनियल ग्लैंड भी होता है जिसे हम ग्रंथि कहते हैं पीनियल ग्लैंड नाम की ग्रंथि होती है जिसमें एक हॉर्मोन सेक्रेट होता है जिसे हम कहते हैं मेलाटोनिन मेलाटोनिन क्या होता है मेलाटोनिन जब आपकी बॉडी में जाता है बॉडी में आपको डिस्ट्रीब्यूट होता है पीनियल ग्लैंड के थ्रू तो क्या होता है कि एक तरह का आपकी बॉडी में रिलैक्सेशन वो देता है तो मेलाटोनिन का वर्क ये होता है कि आपकी बॉडी आपके माइंड को रिलैक्स करना और आपको रात को एक अच्छी नींद प्रोवाइड करना तो अगर हम कहें ऑल ओवर तो ये एक तरह का हॉर्मोन है जो आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है अब क्या होता है अब जब ये, ये हार्मोन प्रोड्यूस करना कम कर देता है तो स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन ये थोड़ा बढ़ जाता है ठीक है तो इसी को एक्टिवेट करने के लिए हम ग्रामरी प्राणायाम करते हैं वाइब्रेशन जनरेट होता है आपके माइंड में वाइब्रेशन से आपका पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है पीनियल ग्लैंड से आपका जो प्रोडक्शन होता है आपके हॉर्मोन्स जिसे मैराटोनिन कहते हैं वो थोड़ा सा बढ़ जाता है जिससे एक कामनेस आपके दिमाग में आपके माइंड में आ जाती है रिलैक्सेशन आपके बॉडी में आ जाता है ये सब जब हो जाता है तो इसमें अब आपको फायदे किस किस चीज़ के मिलते हैं एक तो आपका जो हाइपरटेंशन मतलब जो आपका हाई बीपी का इशू होता है उसमें आपको रिलीफ मिलता है आपको अगर इंसोमिनिया का प्रॉब्लम रात को नींद नहीं आता है तो उसमें बहुत बहुत बहुत लाभदायक प्राणायाम है आपका थर्ड जब हम इस प्राणायाम को करते हैं तो हमें माइग्रेन जैसे इश्यूज जो होते हैं उनमें भी हेल्प मिलता है अगर आपको माइग्रेन होता है हेडेक होता है अगर आप ये प्राणायाम करेंगे तो आप देखेंगे आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी अब बात करते हैं कि हमें ये कब कब हम कर सकते हैं और कितना हमें करना है आप इसे मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम कर सकते हैं अगर आपको रात को नींद नहीं आती है तो आप इसे रात में भी कर सकते हैं सोने से पहले और आप इसे मॉर्निंग में भी कर सकते हैं करना कितना कितना है आपको मतलब अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको सेवन तो करने ही करने हैं और अगर सेवन पे डिपेंड करता है अगर आपके पास टाइम अच्छा है मॉर्निंग में और इवनिंग में तो आप सेवन टू ट्वेंटी ईजिली आराम से कर सकते हैं third topic right way to do Brahmi pranayama Brahmi pranayama करने का सही तरीका फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है किसी भी पोजिशन में आप बैठ सकते हैं नीचे वज्रासन सिद्धासन सुखासन पद्मासन अर्ध पद्मासन किस भी पोजिशन में आप नीचे बैठ सकते हैं अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते तो आप चेयर पे बैठ के कर सकते हैं बेड पे बैठ के कर सकते हैं बट ध्यान रखिएगा जब भी आप ये प्राणायाम कर रहे हो आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहे शोल्डर्स रिलैक्स रहे जब भी हम ब्रामरी प्राणायाम करते हैं तो हम एक इसका एक मुद्रा के साथ इस्तेमाल करते हैं एक मुद्रा इसमें इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं षणमुखी मुद्रा षणमुखी मुद्रा का मतलब है शन मतलब आपके सिक्स सेंसेस और मुखी मतलब आपका चेहरा तो इसमें क्या होता है कि हमें अपने चेहरे की जो मतलब अपने चेहरे पे जो छः इंद्रियाँ होती है उसे बंद करना होता है बंद करने का मतलब है हल्का सा आपको बंद करना होता है ये नहीं कि आप उसे पुश करेंगे या हर्ट करेंगे हर्ट बिल्कुल भी नहीं करना है हल्का सा एक आपको बस उसके ऊपर थोड़ा सा जैसे कह सकते हैं ना के बराबर आपको थोड़ा सा दबाव रखना है ताकि आपको हर्ट ना हो उस मांसपेशी को हर्ट ना हो ठीक है अब वो लगाते कैसे और करते कैसे हैं अब ये वन बाय वन देखते हैं चलिए फर्स्ट दोनों हाथों को इस तरीके से ले लीजिए अपने इंडेक्स फिंगर को अपनी पलकों मतलब अपनी आईब्रोज के नीचे और अपनी पलकों के ऊपर रखिए अपनी आंखों पे कुछ इस तरीके से इंडेक्स फिंगर को देन अपनी जो मिडल फिंगर है उसे थोड़ा सा नीचे रखेंगे यहाँ पे ठीक है और आपकी जो रिंग फिंगर है उसे रखेंगे अपने नाक के नीचे कुछ इस तरीके से फिर अपनी जो छोटी मिडल वो आपकी जो लिटिल फिंगर है उसे रखेंगे लिप्स के नीचे और अपने कानों को करेंगे बंद कुछ इस तरीके से बट ध्यान रखिए कानों को बंद पहले नहीं करना है पहले लंबा गहरा श्वास लेना है फिर ओम या माँ इन दोनों में से किसी भी एक साउंड का उच्चारण आपको करना है श्वास छोड़ते हुए जब आप श्वास छोड़ेंगे तो आपको अपने कान को बंद करना है अपने थम से ध्यान रखिए बंद करने का मतलब है हल्का सा क्लोज करना है आपको अपने कानों को ये नहीं कि आपको अपने थम से प्रेस करना है अपने कानों को ताकि आपके कानों को जो कानों की जो मांसपेशी है उन्हें हर्ट हो बस हल्का सा बंद करना है चलिए देखते हैं एक बार कैसे करना है प्लीज अपने हाथों को हटाना है वहाँ से और अपने पाम्स को अपने हथेलियों को एक पास में रब करना है कुछ इस तरीके से फिर दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पे रखना है प्रेस नहीं करना है दबाना नहीं है अपनी आंखों को फिर धीरे धीरे नीचे लेके आना है और फिर धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें ध्यान रखिए जब भी आप ये प्राणायाम कर रहे हैं कुछ इस तरीके से आपको वाइब्रेशन फील होना चाहिए आपके कंठ पे अपने थ्रोट पे आपके फेस पे और आपके माइंड पे आपके ब्रेन पे आपको वाइब्रेशंस फील होनी चाहिए तभी जाके ये इफेक्टिव होगा ध्यान रखिए जब आप ऐसे कुछ अपने जब सन्मुखी मुद्रा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी एल्बोज नीचे ना रहे एल्बोज को ऊपर ही रखना है कुछ इस तरीके से आपको सन्मुखी मुद्रा का इस्तेमाल करना है भ्रामरी प्राणायाम में अगर आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं तो आप सिर्फ अपनी इंडेक्स फिंगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से जब सांस लेंगे तो अपनी नाकों नाक से सांस लेना है सांस लेने के बाद अपने कानों को बंद करना अपने इंडेक्स फिंगर से देन आपको एक उच्चारण करना है चाहे वो माँ का करे चाहे वो ओम का करे पर उच्चारण इतना लंबा और गहरा हो को आपको वाइब्रेशन आपके थ्रोट मतलब आपके कंठ तक आपके माइंड आपके ब्रेन तक फील हो रहा हो ठीक है अगर इससे अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं मैं उसका आपको रिप्लाई दे दूँगा चलिए अब बात करते हैं प्रिकॉशंस के बारे में अपने फोर्थ टॉपिक के बारे में जब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे करते समय हमें किन किन चीज़ों का मतलब ये है कि ध्यान रखना है precautions while doing Bhramari pranayama पहली बात भ्रामरी प्राणायाम में आपको बिल्कुल भी कमर को मोड़ के नहीं रखना है कमर हमेशा सीधी रखनी है अगर आपको लो बीपी है तो आपको बिल्कुल भी ये प्राणायाम नहीं करना है ये आपके बीपी को और लो कर देगा तो आपको बिल्कुल भी ये प्राणायाम नहीं करना है प्रिकॉशंस वही हैं आपको अपने किसी भी मांसपेशी को हर्ट नहीं करना है ठीक है आराम से कामली करना है अगर आपको सन्मुखी मुद्रा ज़्यादा डिस्टर्बेल लग रही है आप डिस्टर्ब हो रहे हो या इरीटेट हो रहे हो तो आप उसे नहीं यूज़ करना है आप सिंपल मैंने जो सेकेंड ऑप्शन आपको बताया वो भी कर सकते हैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा नॉलेजेबल लगा होगा आपकी जो भी ब्राह्मरी से रिलेटेड क्वेरीज और कन्फ्यूजन्स होंगी वो मैंने यहाँ पर क्लियर करी होंगी हाँ अगर फिर भी कोई क्वेरीज कोई कन्फ्यूज़न कोई आपके क्वेश्चंस माइंड में आ रहे हैं तो आप उसे बेफिक्र होकर कमेंट डाउन कर सकते हैं मैं उसका आपको रिप्लाई दे दूंगा वहाँ पे और please don't forget to share like and subscribe आपकी ये छोटी सी चीज़ है मुझे पुश करेगी मोटिवेट करेगी एक नया कंटेंट और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आने के लिए थैंक यू सो मच